Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand Star.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый костюм. Это костюм Снегурочки для взрослых. Вот так вот выглядит в запечатанном виде Снегурочка серебряного цвета. Это Снегурочка приталенная. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Star.ru. И давайте рассмотрим, из чего состоит сам комплект костюма. В товаре у нас шапочка. Вот такая вот, смотрите, шапочка. Она универсальная. Есть такой меховой бубончик. Шапочка универсальная, одного размера на все размеры э, снегурочек. Меховая пушечка такая. Внутри подкладочка белая. Ткань парча. В комплект входят варежки. Вот такие вот серебристые варежки. Очень аккуратно все пошито, качественный. Костюм не очень плотный, но он прочный. Такие вот варежки. Сейчас они сшиты. Новая моделька. Блестящие варежки. На фотографиях смотрится просто отлично. Это все переливается. В комплект входит пояс. Вот такой вот серебристый пояс. Смотрите, он тоже весь переливается. Но данную модельку можно носить даже без пояса, потому что она приталенная. И, конечно же, сама шубка. Вот такая вот шуба. Посмотрите. Из серебристой парчи. Вот это все просто вот так вот очень красиво переливается. Ткань просто чудесная. Снегурочка пользуется большой популярностью среди аниматоров. Э, также среди воспитателей в детские садики. Очень красивая. Она будет чуть ниже колен, но также это зависит от роста, у кого какой рост. Но снегурчик чуть ниже колен, так что можно носить и на какие-то корпоративы, и на праздники. Э, посмотрите, здесь вот тесьма также серебристая пришита. Тоже все переливается. Рукавчики ниже идут меховые. Мех не лезет, то есть вот и вы можете увидеть, если я вот его потру, то есть он не будет сыпаться. Потому что есть такие модели, в которых ну, сыпется мех, если его откроешь. Здесь нет, здесь абсолютно ничего не сыпется. Это турецкая ткань, очень качественная. Э, у нас в шубке воротник идет, вот такой вот воротничок. Смотрите, он тут пришитый. И э, сама шубка, она на кнопочках. Смотрите, здесь вот такие кнопочки. И просто это вот так вот застегивается, что очень удобно. То есть это не расстегнется, они довольно плотные. Такая вот шубка, шуба приталенная. Сзади сейчас покажу, как выглядит это сзади. Вот такая вот шубка сзади. Очень интересная моделька. Она подходит абсолютно к любому Деду Морозу, как к синему, так и к красному. Будет сочетаться и с одной, и с другой моделькой любого Деда Мороза. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.